Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Pikachu. Gucken wir uns äh, die albanische Sängerin an. Und zwar geht es um Dafina Seciri. Ähm, ja, die Kosovo-Albanerin hat ein neues Lied rausgebracht, und zwar Duro. Ähm, von der Story her habe ich ein kurzes Teil angehört und es war so gefühlvoll, so richtig schön. Oh bin Gott. gespannt, wie du wie es dann ja. finden wirst und ich bin auf das ganze Lied gespannt. <laughs> es soll sehr gefühlvoll sein. Äh, hat mich schon gepackt gehabt, so eine kurze Szene, so, so ein also Okay, okay. <laughs> Ich bin, bin gespannt. Mhm. Äh, Würde ich auch sagen, fangen wir direkt an, oder? Ja, let's go. Fangen wir an. Mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, Dafina ist immer, immer geil, was du rausbringt. Ich meine, Dafina war von meiner Spotify-List, also bei dieser äh, Statistik, ne? Ja. War sie in meiner Top 5 Künstlerin, Ach, krass, die ich okay. angehört habe. Also die, ich liebe ihre Lieder. Mal gucken. so hübsch hier, ne? Okay. Ich hab direkt Gänsehaut bekommen. Oh mein Gott. Boah, hast du auch gesehen, so sie sieht so mitgenommen aus, oh, so so eine, ja, die ganze so Mimik und so weiter. So ein ja. schweres Thema anscheinend und schon traurig. Hm. so hübsch, oh mein Gott. ihre Stimme, wirklich, die ballert einfach nur, ist einfach nur geil. Ja, vor allem singt sie auch nicht so oft so ruhige ja. Lieder, ne? Sie singt ja auch immer so richtig mhm. Lieder, die richtig abgehen, so, ne? Aber das zeigt so, dass sie auch verschiedene Sachen singen kann. Ja, stimmt. Das bemerkenswert. Sie ist mega talentiert. Mega. Okay. Oh. Ah. Depression wahrscheinlich. bei diesem Part bekomme ich immer so Gänsehaut, ey. Also, naja, dafür, ey, danke. Ich, ich, ich fühl's gerade mit ohne Scheiß. Ey, die ist richtig nice, ey. Wow. Oha. Da ist auch, ja? krass, ja. Das ist, das ist äh, Licht äh, dunkel, sag ich mal. Sieht so krass aus. Mhm. Ach, die haben jetzt auch so eine Hilfe-Hotline wahrscheinlich ja, eingerichtet gehabt. Ja, depressive. Genau. Ja, ja. Oh, schön das gemacht. Das ist echt ohne Scheiß. Ich glaube, jetzt ist Daphina meine Lieblingskünstlerin. Okay sag einmal auf Englisch. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, sowas ist immer sehr geil, wenn jemand mit sehr großer Reichweite sowas macht. Genau, finde ich echt mhm. toll, dass man das dann auch so dafür nutzt, um Menschen auch zu helfen. Mit der Musik. Das ist schon ja. schön gemacht, echt. Also, schnell Like geben. Ja. <laughs> Ey, krass. Abonniert habe ich ja schon. mhm. <laughs> äh, krass, also das verdient so viele Klicks. Ja, ohne Scheiß. Das ist noch gar nichts. Ja. Also, auf Next. Also streamt, streamt, streamt auf jeden mhm. Fall. Also richtig nice. Wow. Ich, mhm. ich glaube, wenn ich das nächste Mal Depression habe, höre ich mir dieses Lied an. Ja, also ich glaube, wenn man Depression hat und <laughs> traurig ist, ist das Lied echt perfekt. Ja, das ist wirklich so. Puh. Gut. Naja, schreibt gerne eure Meinung drunter, wie es euch gefallen hat. Äh, falls ihr weitere Vorschläge habt, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Wir haben noch einige albanische Reactions gemacht, noch mhm. <laughs> könnt ihr auch hey. gerne mal vorbeischauen. Äh, dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Cheerio!